Para siswa, mari kita belajar fisika lagi. Materinya adalah energi dan daya listrik. Seperti apa energi dan daya listrik? Mari kita simak bersama-sama. Energi listrik Energi listrik adalah energi yang mampu menggerakkan muatan-muatan listrik pada suatu beda potensial tertentu. Kita tuliskan bersamanya W sama dengan QV. Dengan W adalah energi listrik, Q adalah muatan listrik, dan V adalah tegangan. Karena Q sama dengan IT, persamaan menjadi W sama dengan ITV, dan lazim ditulis sebagai W sama dengan VIT. Karena V sama dengan IR, persamaan menjadi W sama dengan IRIT dan lazim ditulis sebagai W sama dengan I kuadrat RT. Selanjutnya, karena I sama dengan V per R, persamaan menjadi W sama dengan V per R kuadrat RT dan lazim ditulis sebagai W sama dengan V kuadrat per RT. Daya listrik Besarnya energi listrik yang digunakan oleh suatu peralatan tiap detik disebut daya listrik. Kita tuliskan bersamanya P sama dengan W per T. Dengan P adalah daya listrik, W adalah energi listrik, dan T adalah waktu. Karena W sama dengan VIT, persamaan menjadi P sama dengan VIT per T dan lazim ditulis sebagai P sama dengan VI. Karena V sama dengan IR, Persamaan menjadi P sama dengan I IRI dan lazim ditulis sebagai P sama dengan I kuadrat R. Dan karena I sama dengan V per R, persamaan menjadi P sama dengan V per R kuadrat R dan biasa ditulis sebagai P sama dengan V kuadrat per R. Contoh soal 1 Sebuah lampu 18 watt, 220 volt, dipasang pada tegangan 220 volt selama 1 jam. Hitunglah energi yang digunakan. Diketahui P sama dengan 18 Watt, V sama dengan 220 volt, dan T sama dengan 1 jam atau 3600 sekon. Ditanyakan energi yang digunakan W kita tuliskan bersamanya P sama dengan W per T Atau W sama dengan P kali T Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung Kita dapatkan energi yang digunakan W sama dengan 64.800 Joule Contoh soal 2 Sebuah pemanas listrik 1100 Watt didesain untuk digunakan pada catu daya 220 volt tentukan arus yang digunakan oleh pemanas dan hambatan pemanas. Diketahui P sama dengan 1100 Watt dan V sama dengan 220 volt. Ditanyakan besar arus I dan hambatan R. Kita tuliskan bersamaannya P sama dengan VI atau I e sama dengan P per V. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan besar arus yang mengalir I e sama dengan 5 ampere. Selanjutnya, untuk menemukan R, kita tuliskan persamaannya P sama dengan V kuadrat per R. Atau R sama dengan V kuadrat per P. Setelah kita masukkan data-datanya dan dihitung, didapatkan besar hambatan R sama dengan 44 ohm. Hubungan satuan daya dan satuan energi. Kita tuliskan persamaannya P sama dengan W per T. Dari persamaan itu dapat dikatakan satuan daya sama dengan satuan energi dibagi dengan satuan waktu. Atau Watt sama dengan Joule dibagi dengan skor sehingga dapat dituliskan satu Watt sama dengan satu Joule per sekon atau satu Joule sama dengan satu Watt sekon. Dalam kehidupan sehari-hari, energi listrik dinyatakan dalam satuan kWh. satu kWh sama dengan seribu Watt kali satu jam atau satu kWh sama dengan seribu Watt kali 3600 sekon atau 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 Joule. Mudah kan? Sampai ketemu lagi pada pertemuan berikutnya.